Muy buenas, estamos acá en otro video, otro momento en que se me quita la coquera de editar, bueno, y a coger nuestra botella porque no prefiero la brillante que el tronco porque demora un montón y hasta que sonrisa me atrapa y ya va ¡Oh, miren! porque te hace resbalar como la cáscara de banana y te vas a quemar. Bueno, acá con el agua y seguimos. Siempre con la botella. Bueno, no, es súper ilegal. A que no me atrapan, jajajas. Oye, oye, oye, oye, ¿Qué es ahí? A que no me atrapan jajajas. Sonrisa, ven? Ah, por acá no hay nada. De ¿Cómo para saltando, güey? Ok. Por allá se va. Oh, mira, Ah, qué camper, tío. Super camper. Un gnomo estaba andando encima cima do asfalto. hay más guiones de água. Vai pues se se super É ¿A tú matando esta? ¿Me guardo? ¡No, mi padre! ¡Hala ¡Mucha muchacha. ¡Hala! ¡Eh! ¡Pero qué más bonita! ¿En serio, Ahora sí que me vienes, muchacha. ¿Qué pasó con el pana? no sé ni lo que pasó, ¿eh? Ahí estoy esperando. Oye. Oye, no, Maxi. Ala, se la Oye, no, dala. Ah, no, no, Oye, no, da esta eh. ¡Ah! A su madre. A su madre. una ronda nueva se ve que esta ronda se va a terminar y se va terminando en el XD. ¿A ah, dónde? Por... Ya, se atraparon. A la madre.